Nesse exercício nós teremos uma pequena variação no posicionamento dos dedos indicador, médio e anular. O dedo indicador vai tocar na corda 4, o médio na 3 e o dedo anular vai tocar na corda 2. O polegar na corda 6 e 5 mão esquerda nós teremos uma linha de baixo, né, uma sequência de notas, seria a sexta corda solta, na casa 1 e na casa 3, quinta corda solta, na casa 2 e na casa 3. Para cada toque nós teremos uma sequência. Né? Essa sequência será feita com os dedos polegar, indicador, médio e anular nas cordas que já foram indicadas. agora mesmo a sequência no andamento mais lento. É isso, pessoal. Até a próxima.